लो कलाकार होशियार हो जाएंगे गिनती नंबर एक गिनती नंबर दो और गिनती नंबर तीन है दोस्तों ताली बजा सकते ये वो आइटम है दोस्तों ये कलाकार जाने या माँ सेना वाले जाने कितने फर्क पड़ेंगे कितने नहीं पड़ेंगे चलती हुई सम्मा बजता हुआ परवाना हाँ